Προσοχή πάνω στο δρόμο, πιδάκο. Έκο, μη φύγεις από το δρόμο. Στόπ, στόπ, στόπ. Στόπ, πιδάκο, στόπ. Πιδάκο, στόπ, στόπ. Στόπ, πιδάκο, στόπ. Κύπριε. Στόπ, πιδάκο, πριν. Άψε και πρέσαι. Κι άλλες νάρκες ρε παιδιά. Έλα ζει, ζει, τον. τον, δεν έχω πάντα, τις τον. Έλα μπροστά, έλα ε, μπροστά η ομάδα του, του Max. Ε, Μαλάκα, από πού το βρέθηκε μπορείς να μου πεις. Δεν ξέρω, περίμενε. όχι, δεν Κάντε το Έχει άλλη μια, όλοι, Στοπ, σταματήστε ναι, ναι, ναι. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μην κανείς, μην κανείς. Τζέρκο, φύγε από υπάρχει ακόμα μια ε, του του του να σου πω, έχει χτυπηθεί, Πρέπει να την τραβήξω λίγο αυτά, να τον κάνω πίσω. Έχουμε Δεξί χέρι. Έχει κάτι άλλο, δεν Δεξί πόδι, δεξί πόδι. Και τον μετά και τον Κόκκινο, κόκκινο. Κόκκινο δεξί πόδι. Θα το πατήσω την είναι Ναι, ναι. Α, το πόδι του είναι Α, μισό γιατί έγινε Με προσοχή. το έχω Έτοιμος Κυπριά. βέβαια Κάτσε λίγο λατέρνα, κάτσε πιο πίσω. Φέρτε να το φτιάξουμε. Μάξ, φέρε ένα άτομο εδώ να φτιάξουμε το ράθι και το σάρισα Εγώ φτιάχτηκα. Ε, λατέρνα, μην πίσω. Έλα, εδώ που είσαι. Το Όλοι στο κέντρο Κυπριώτα σταμάτα να βγαίνεις από το δρόμο. Μην βγαίνετε από το δρόμο, Μην βγαίνετε, φτιάχνω εγώ, το δεν είναι στον δρόμο, παιδιά. Σάρισα, όλη αυτή και μπροστά αυτό τι είναι. Έχει μια αντιτάγκ αριστερά σου. Την έχω βγάλει αυτή. Α, οκ. Okay. Έχω επιμεφρύνει, αλλά δεν πρέπει να την κάνω. Ναι, ναι δεν μου τη βάζει να την κάνω. Τέλεια, Μιλάμε με το Σότο, να το, φτιάξει. Μιλάμε με το Σότο. Σάρισα τη βλέπει. Είναι αντιπερσονέλ. Μιλάμε με το Σότο. Μιλάμε με το Σότο.